starší fáci, dexmani a všichni ostatní. Já jsem Vilda a v příští době budoucí vám budu ukazovat, jak to chodí na lodi. Budu se snažit, aby to bylo naučný, humorný a štrapný. No a protože mi do party má přijít nějaký Dexman a ještě k tomu náplava, tak tomu bude dobrá příležitost. Kurva, jenom doufám, že to není nějaký tydy, co má hlavu prázdnou, jak ohambí vošklivý ženský. Svatý Vojtěchu, ochraňuj nás od debility. No a jak takový běžný den na lodi vypadá? Asi takhle. Zase!